nahageze hanyuma nkimara kwagira nsanga inkuru mbi yatangiye gutangazwa banyongera no kwinjira eh, mu cyumba uwo mwana yari arimo eh, barimo bamutunganya hanyuma umurwaza w'uwo mubyeyi aravuga ati nari mpamaga umupasitori ufite impano zo gusengera abarwayi reka abanze amusengera imbere yuko mumutunganya no kumu kujyana mu buruhukiro mhm. byatwaye umwanya munini kugira ngo bikunde kuko iyo umuntu yamaze gushyira mu umwuka urabizi ko habaho umutekano udasanzwe mu rwego rwo kugira bamutunganye mhm. arampamagara ati nakubonye kuri televiziyo uri gusengera abarwayi mhm. abantu bari kuvamo abadayimoni indwara zirimo zikira eh, umwa mfite ndwaje umwana hano muri hano muri sehashika mu bigaragara abaganga bagerageje ibintu byanze umwana urushijeho kuremba batangiye kuntegura mhm. nk'umuntu ushobora kuba kwakira inkuru mbi twifuje ko nyuma y'uko uh, mbere y'uko twakira iyo nkuru mm. nawe washyiraho isengesho umudogiteri mm. umenya asenga imana imuha umugisha arankurikiye arandeba aravuga ati ntacyo ntaza asenge ariko ibyo twagomba ibyo turimo tubona ni ibintu bigaragara ko umwana yamaze kurushyiramo umwuka uh, baranyemerera ndinjira ndasenga imana nagiye mu mwuka udasanzwe mm. eh, barananshekekesha baravuga ati woya hano hari abandi barwayi birabujijwe kuzamura ijwi gerageza kwiyoroshya ariko numva hari imbaraga zidasanzwe zinjeho mm-hmm. ndwana no kujya kumushyiraho ibiganza bambuza ariko dogiteri umenya asenga aravuga ati ntacyo mumureka bishyireho ariko yambare ga banyambika ga mushyiraho ndamusengera nkimara kumusengera hanyuma hari undi mudogiteri mugenzi we wari bahamagaye araza mm. eh, wari umeze nk'umwarabu amushyiraho kiriya cyuma eh, aravuga ati mwe muretse gukomeza gukora ibyo bintu aracyafitemo haracyarimo utumenyetso tugaragara ko atararangira neza tubaha ikaze mwebwe mwese mubana natwe buri mwanya umwanya ku bundi kuri tabarwa tv ndetse no kuri yeno tv Eh, ngewe amazina yanjye nzayavuga nyuma <laughs> ariko bahaye ikaze nitwa Clement Bagemahe <laughs> eh, byiza cyane ndakwakiriye mm. uraho turishimye cyane kubana nawe muri kino kiganiro umeze ute umeze Bagemahe mm. nawe Eric w'u Rwanda <laughs> Eric w'u Rwanda igihugu kiri gutoha kiri kubyibuha gusha mm. umeze ute umeze neza urakoze cyane twakiriye uh, umukozi w'imana ni porofeti olivier porofeti olivier turamwakiriye uh, kandi na padiri <laughs> ntabwo kajya kaburamo kukubaza ukuntu wavuye mu gipadiri mm. uraza kubisobanurira neza ariko hagati aho ngaho dufite amakuru akomeye twifitiye nk'ibimenyetso nubwo byagiye bigorana ngo byibuze dufate kamera ariko ntidushatse kubikubaza ubu ngubu uh, amakuru y'ukuntu waba uheretse gusengera um, umwana arazuka yari tayari kurangiza urugendo bamaze no kubisoza kwa kundi bategura umuntu bamaze kubamo umwuka tuguha ikaze abakuboye yari ubwa mbere ni porofete olivier eh, ndagira ngo nikomeze eric mm, w'u rwanda mm, ah, nkuko reviziyo itabarwa tv ndetse na yero tv mu bitangazamakuru mu bufatanye ubufatanye bw'itangazamakuru n'ibitangazamakuru uraho muraho neza bagemahe ni amahoro turashima imana uvuze bagemahe eh. uhita ushyiramo akantu ko guseka kubera iki wikije gutyo guseka ni uko uri mu banyamakuru njya nkunda cyane eh. gukurikirana ibiganiro bye bitandukanye mhm. Eh, kandi ntekereza ko no muri komenti nyinshi nagiye mbona mu biganiro bitandukanye uri mm. umunyamakuru ukunzwe ni ukuri kw'imana eh. niyo mvuze ngo bagema <laughs> mbese uhita mm. utsikira aho ngaho uhita uhashyira uraseka ni icyo ubikoreye eh, ikintu nyikore ni uko nejejwe ni uko mm-hmm. mu banyamakuru ndeba hano batari bakeya mm. nawe wajemo kubw'inkuru itangaje yabereye hariya muri chk hmm. ariko utaratangira kino kiganiro ngendagira ngo nibarize kuri bagemaheku uruhare rwiwe avuze ati wazuye umuntu ese ni umuntu wakijije yari arwaye yari arembye ageze ku munota wa nyuma cyangwa ni umuntu wari washizemo umwuka ubasha kuba wakora icyo gikorwa cyo kumusengera akagaruka mu buzima ah, ubundi ngewe ntabwo ntabwo ari njye ukiza hmm. abantu badukurikiye babyumve neza ko profete Olivier atari ukiza hmm. ahubwo impano y'imana iri muri we hmm. niyo ibasha gukora ibyo bitangaza hmm. nibyo kuko ibitangaza byarabaye ejo bundi muri CHK eh, nahamagawe mvuye muri bya bikorwa byanjye bya buri munsi byo gufasha abatishoboye mu ntara zitandukanye mu bufatanye na kiliziya gatolika Eh, mwarabibonye ahantu hose twagiye tugera dufasha eh, abantu bararaga mu byatsi biyorosaga ibyatsi eh, hari n'uwo twabajije guheruka kurya umuceri ryari arabati kuva navuka sinda ry’umuceri ni muri bikorwa rero nari ndimo byo gufasha abatishoboye mufatanye na kiliziya noneho nibwo nahamagawe nk'umuntu ugira impano yo gusengera abarwayi kwirukana abadayimoni eh, ndetse eh, no kubagaragariza neza ko Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ariko akiri so rero niho bampamagaye hariya muri eh, chk nahamagawe n'umurwaza wari urwaje umwana hmm. wari uturutse nyagatare eh hanyuma yari yarambonye ndimo gusengera abantu mm. ah, kuri televiziyo ibitangaza eh, hari nimero rero zikunze kuba abanyamakuru mbona muzishyiraho mm. arampamagara ati nakubonye kuri televiziyo uri gusengera abarwayi mm. abantu bari kuvamo abadayimoni indwara zirimo zikira eh, umwa mfite ndwaje umwana hano muri fire hano muri sehashika mu bigaragara abaganga bagerageje ibintu byanze umwana urushijeho kuremba batangiye kuntegura mhm. nk'umuntu ushobora kuba kwakira inkuru mbi twifuje ko nyuma y'uko uh, mbere y'uko twakira iyo nkuru mm. nawe washyiraho isengesho mhm. nibwo nahageze hanyuma nkimara kuhagera nsanga inkuru mbi yatangiye gutangazwa mhm. banyangira no kwinjira eh, mu cyumba uwo mwana yari arimo eh, barimo bamutunganya hanyuma umurwaza w'uwo mubyeyi aravuga ati nari mpamaga umupasitori ufite impano zo gusengera abarwayi reka abanza amusengera mbere y'uko mumutunganya no kumujyana mu buruhukiro mhm. byatwaye umwanya munini kugira ngo bikunde ko iyo umuntu yamaze gushyiramo umwuka urabizi ko habaho umutekano udasanzwe mu rwego rwo kugira bamutunganye mm. eh, hanyuma ibintu imana ikora umuririmbyi niko yavuze ngo ni ibitangaza mm. uwo mudogiteri umenya asenga imana imuha umugisha arankurikiye arandeba aravuga ati ntacyo naza asenge ariko twibyo twagomba ibyo turimo tubona ni ibintu bigaragara ko umwana yamaze kurushyiramo umwuka ntabwo ari kera ni ibintu byabaye ngira ngo kuwa gatatu kuwa gatatu mm, mm, ntacyo turaza kureba so baranyemerera ndinjira ndasinga mm. imana nagiye mu mwuka udasanzwe eh, barananshekekesha baravuga ati woya hano hari abandi barwayi birabujijwe kuzamura ijwi gerageza kwiyoroshya ariko numva hari imbaraga zidasanzwe zinjeho ndwana no kujya kumushyiraho ibiganza bambuza ariko dogiteri umenya asenga aravuga ati ntacyo mumureka bishyireho ariko yambare ga banyambika ga mushyiraho ndamusengera nkimara kumusengera hanyuma hari undi mudogiteri mugenzi we wari bahamagaye araza eh, wari umeze nk'umwarabu amushyiraho kiriya cyuma eh, aravuga ati mwe muretse gukomeza gukora ibyo bintu aracyafitemo haracyarimo utumenyetso tugaragara ko atararangira neza mhm. aho niho rero natangiye kuzurira umwuka noneho w'imana kumva ko hari imana izura mm. ibyamaze gushyira mu mwuka mm, hari imbaraga z'imana zibasha kugarura kandi gashyuhe tubwire abantu badukurikiye ngo mm, hejuru y'imbaraga z'ubuhanga bw'abantu hari imbaraga z'imana mm-hmm. hejuru y'ibyananiye ubushobozi bw'abantu hari imbaraga z'imana zibohora noneho bakimara kumva ko hakirimo agashyuhe uwo mudogiteri aravuga ati ushobora kongera ukazamura ugasenga ndasenga umwana barakoroye akimara gukorora uwo mubyeyi byamunaniye tuzanzamuzana hano nawe atanga ubuhamya kuko umwana ubu ni muzima akimara gukorora ajya mu matwi ye atera hareruye buriya hareruya yica imbaraga z'abadayimoni yica imbaraga z'umwijima atera hareruya aravuga ati ni mu mbabarire nshimire imana ingaruriye umwana ajya mu gutwi ko atera hareruya umwana tubona atangiye kuzana irimo eh, kurerembura ariko ku ijisho risa n'umweru umudogiteri aravuga ati bishoboka kuba umuntu agifite umwuka ati mube mumuretse bazana bombone bamusubizaho sinzi n'akandi kantu bazanye banyuza mu izuru kugeza uyu mwana aracyari mu bitaro ariko aracyariho yego porofeti olivier uh, uh, unapadiri ukuba porofeti n'ubupadiri bihuza gute ko ubupadiri izi mbaraga zaje ukiri padiri zaje ubaye porofeti nyuriramo muri ayo magambo make kuko abakuzi bakumenyereye ko nyine uri porofeti olivier ariko n'abakuzi uri padiri bihuze kugira ngo abantu bumve ko umuntu ashobora kwambara imbaraga z'umwuka wera yenda mbere ataranazigiraga murakoze cyane Eh, ari padiri ni izina ry'umurimo w'imana porofete ni izina ry'umurimo ah, pasitoro bishopu ayo yose aba ari amazina y'umurimo w'imana mm. eh, ariko padiri eh, ni izina niswe ku mpamvu ah, z'uko nabaye muri kiliziya gatolika nibyo nahakoreye imirimo itandukanye y'imana Eh, abantu rero baracyambona mu iryo zina mwarabibonye mu biganiro twagiranye na bapadiri mu byerekeranye no gufasha abatishoboye mu ntara zitandukanye eh, abantu rero bakomeza kumbona mu iryo zina kubera ko eh, nakoze iyo mirimo y'aho ngaho muri kiliziya ariko ntabwo ubundi padiri ubundi porofete Olivier cyangwa se pasitoro ku mpamvu z'uko umurimo utakomereje muri kiliziya ahubwo umurimo urakomerezwa muri buresingi pantecote ku isi urakoze cyane urakoze cyane kuba warasengeye uyu mwana agakira ngewe numvise ko ariko watinzeho kuko bashobora kuba baraguhamagaye utinda kuhagera byaba bitagiye kumera nka Yesu byabaye kuri yesu bamubwiye ngo hari umwana witabye imana ihese atindaho ariko nahageze banza n'imirimo yarakoze urabihuza gute ibyabaye kuri yesu n'ibyakorewe ko watinzeho gake niyo makuru mfite ubundi baguhamagaye uti watindiye iki ngenda ndareba nkavuga nkibaza ko gutindaho gato mm. bihura nyine na ya nkuru mhm. ariko wibuke ko bariya ababyeyi buriya mwana bagize kwitotomba bagira byinshi byo kwibaza kubera iki yesu yatinze kuza mm. yesu ntabwo yagombaga kujya gukiza ahantu atarabanza kwihererana na se ngo amuhe mapu mhm. y'ikiri bukorekerwa so rero nanjye impamvu natinze nari mu bikorwa nk'ibyo byo gufasha abantu tubashyira ibyo kurya tubashyira imyambaro n'amasabune mm. eh, kugira ngo nabo ubuzima bwabo bube amahoro ariko mm. tunabasengera mm. nk'uko gusenga rero eh, nk'uko gutinda Eh, njye ntekereza ko imana ari bwo yari irimo irimo gushaka uburyo bwo kwihesherezamwo icyubahiro ko yesu yarabasubije ngo kwari ngo ntimugire ubwoba ntimukuke umutima ntiyapfuye ahubwo yasinziriye ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'imana yerekanwe kuba narahageze abaganga rero nabo bamaze kuvuga ko byarangiye umwana byarangiye kwari ukugira ngo iryo sengesho rigaragare wenda mu bantu b'abasilamu no mu muhakanamana bari muri iyo gurupe y'abaganga hmm. cyangwa no mu barwaza bari aho hmm. ko hari imbaraga z'imana zibasha kuzura umuntu wavuye mu mwuka akongera agasubira mu mwuka hmm. na madamu wanjye na madamu wanjye yarapfuye ndamusengera arazuka barabibonye biri kuri social media naramusenge arazuka abaganga bambwiye ko byarangiye mirimbi twanarifashe twararifashe rusororo ariko numva ndavuga ngo imana nimba arankoresheje mu bandi nkasengera abandi bari bapfuye bakazuka nkasengera abarwayi barwaye indwara za sida na kanseri n'amadiyabete bagakira hmm. ni kubera iki nanjye imbaraga z'imana zikorera muri nge zitagaragara no ku mudamu wanjye mhm. imana iramuzuru bariho ari mu bana mhm. Eh? Mhm. bishatse kuvuga ngo imbaraga z'imana ku bazizera ziracyakora imirimo ziracyakora ibitangaza zazuye razaro mm. eh? arazuka ku irembo ryiza uriya biriya kiriya kibuga cyasabirizaga ku irembo mm. ryiza mm. cyarahagurutse baturumayo kimugaye imyaka myinshi mm. baturumayo wari umaze iminsi ari impumyi yarahumutse mm-hmm. imbaraga z'imana zigenda zigaragara wariho uburwayi bwo kuva eh, uriya mudamu wari umaze igihe kinini yari umaze igihe kinini arwaye indwara y'umugongo bibiri ivuga ngo ni indwara y'umugongo niko babyita eh, imana ageze kuri yesu hmm. kwizera kumuhagarika hmm. umuvu w'amaraso arakira hmm. kubera icyo abantu bizera imbaraga z'abapfumu ntibizera imbaraga z'imana z'isu ubu ndumva ndi mu mavuta adasanzwe yo kubwira abantu sida zirakira kanseri zirakira birashoboka n'umuntu ko batangaza ko yapfuye ariko yesu akiyerekana ako kanya wari wamaze gushyira mu mwuka akongera akabaho ari nabyo byabaye ejo bundi muri sehashi sehashika umaze gukererwa ubugeranyije n'uko yesu yatinzeho kugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri uriya mwana wari witabye imana bishatse kugaragara ko na hariya urabijyanishije kugira ngo imirimo y'imana yerekane kuri uwo mama wari urwanya umwana nyagatare no kuri ba dogiteri bimaze gukorerwa bimaze gukorwa gutyo umwana amaze kuzanzamuka amaze gukorora kandi byagaragaye ko bamaze kumutegura nihe shusho yahagaragaye aho ngaho hagati yawe n'umubyeyi hagati yawe n'abadogiteri abaganga eh, ikigaragara cyo eh, abadogiteri ntabwo nabonye ko batangaye ariko nanone mu muri rorasiyo mu bigaragaza ishusho yawo wabonaga hari ikintu mu mutima wabo kibatangaje mm. ariko uh, nk'uko mwabaha mwahabaye nubwo batabemereye kwinjiza ibikoresho kugira ngo umufate ayo mashusho ariko ikigaragara cyo wabonaga ko batangaye ariko mu byerekeranye ibintu bya medisine mbiziho gato mm. by'ubuganga eh, hari isomo ntari buze kuvuga ku mpamvu z'akazi ubundi eh, wenda horeka tuhihorera ariko ikigaragara cyo ni uko eh, baratangaye ko hari n'abadogiteri bagera nko muri babiri bafashe nimero yanjye eh, kugeza ubu turimo tugenda tuvugana hari n'uwanjyanye iwabo iwabo ha i nyamirambo hmm. hatuye sengera mama we wari wari urwaye diyabete hmm. we ntiyakize ariko urumva nimba uwo mudogiteri yarampamagaye gusengera mama we urwaye diyabete ni uko yari amaze kumbonamo iyo mpano hmm. yo gusengera indwara kuri tabarwa tv ndetse no kuri yelo tv turacyari kumwe ni clement bagemahenga uyu eric w'u rwanda turi kumwe uh, apotre um, uh, olivier ku bitangaza imana igenda gukoresha kugeza ubu wumva izi mbaraga izi mbaraga imana igushyiramo ukabigenza gutyo kuko imana ikagukoresha ngo nkabigenza gutyo eh, ugasenga Uh, urumva ukumvira imana ukabigenza buryo kumvira imana hanyuma ikagukoresha ibyo bitangaza kuko burya imana ikoresha abantu mm, impano y'imana ni impano ituruka ku mana mm. si impano y'umuntu ashobora kujya gucira cyangwa ashobora kujya kugura mm. ni ingabire y'imana mm-hmm. cyangwa se impano y'imana eh, iyo imana iguhaye iyo mpano iba iyiguhaye kugira ngo uh, ifashe imbaga y'abantu uh, cyane cyane ikayiguha no ku nyungu zayo kugira ngo abatayizera bamenye ko ari imana ikiza no ku munota wa nyuma mm. rero njye ntabwo nyirata nk'impano yanjye ahubwo ndashimira kirisito ko paul yabivuze mm-hmm. wangize kuwo kwizerwa ikangabira uwo murimo rero ni muri urwo rwego Eh, ngewe nanejejwe n'imana ku bw'uwo mwana ukize ku bw'iyo mpano y'imana ikoreye muri jye si si ikiguzi natanze ku mana ngo ngihabwe si uko nsenga kuruta abandi si uko hari ikintu kidasanzwe nicyo ahubwo ni impano y'imana imana yashyize muri jye kubura rero niyo mpamvu ubona akenshi Eh, mba ndi mu gihe cyo kwegera imana mu gusenga eh, mu bihe byashize hari nagiye kubona umuntu abansanze mu butayu mu ishyamba ndi gusenga hmm. banyandika ati padiri Olivier mu butayu ibiki biki warabibonye ko byacicikanye hmm. ariko ubu iyo mpano iyo wayihawe aba ari umwanya wo gusenga cyane ko iyo mpano irarwanywa ni impano iterwamo na dayimoni y'ubwibone ni impano iterwa na dayimoni benshi nsigaye mbona bazicuruza bakabikoramo nka nk'ubwesikoro eh. eh, gusa nabaha ubutumwa buvuga ko atari byiza impano hmm. y'imana ntigurishwa impano y'imana Eh, imana ishobora kuyiguha wayikoresha nabi ikanayikwambura ese ko uyu mumama nyiri umwana nta mafaranga aguhaye kugira ngo uze guhanura nta biguzi nta biguzi gusa yatanze esansi aravuga ati n'ubundi niba yari gupfa akajya muri irimbi twari kuyigura atari ko nkoze ikimenyetso cyo kwizera ko umwana wanjye ntazamushyingura hmm. aravuga ati rwose porofeti mwanyemerera imodoka mwajemo nkayishyiramo esansi ariko yabikoze ku bushake bwe ntabwo yabikoze ku bw'ikiguzi kuri ubu mwana ntizaterera ujya umusura uracyakomeje kumusengera ntabwo ndabona umwanya wo gusubira ariko amakuru mfite ni uko ari muzima mhm. eh, akiriho ariko wenda umwana namara gusubira mu rugo neza Mm. dushobora kuzazana n'umubyeyi we n'uwo mwana mm. bagahamya izo mbaraga z'imana urakoze cyane dushora ikiganiro cyacu ariko ku kuri gukoresha yashika arabandi bakenera ko wabasengera ni ibyo koko nimero ziba zihari ariko urangira uh, ubahe kontakiti eh, zawe kugira ngo byibuze hari ibintu byinshi bikemukira amasengesho nk'abizera turabizi biranagaragara biriho nta n'uwabihindura hagati aho ngaho ariko gerageze amatsiko akomeye utekereza iki iyo bigenze kuriya imana ikabigukoresha gutyo abandi izindi ntambaro uhura nazo n'iz'abandi ba porofeti eh, ubu kugeza ubu eh. hari intambara iriho y'abapasitoro n'abahanuzi n'abaporofete baka amaturo mm. rimwe na rimwe umuntu yakubona nkana akavuga ati suyu nimuhamagara tayari aransaba amafaranga kugira ngo mbanze kumusengera mm. rwose ntabwo dusengera abantu kubera ko batuye mm. kubera ko batanze amafaranga impano y'imana ni ubuntu twayiherewe ubuntu tuyitangira ubundi ikindi cya kabiri baravuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ntabwo abaporofete bose bapfuye ntabwo babaye abacuruzi mu mpano bose hari ababinyuzemo babyatakiramo mu buryo bw'ubucuruzi ariko haracyari abandi bagikorera imana ukwiriye iyo mpano rero ngewe reka mvuge ngo iyo imana yangiriye ubwo buntu bwo gukorera muri iyo mpano ni ubuntu rwose uzahamagara nzamwitaba uzakina ubwo bufasha bw'amasengesho nzamusengera igihe nzaba nshobojwemo n'imana kuko simbera hose icyarimwe hmm. noneho ikindi ni ibintu nkomeza gukangurira abantu hmm. ah, iri tangazo ntabwo nzajya mbura kuricisha ahantu hose nzajya mba ndi eh, mfite iyi minisiteri yo gufasha abatishoboye hmm. gufasha abantu ituro ryose abantu batanga ah, ahantu hose Eh, mba nagiye gukora ibyo biterane mba nagenda mbinyuzaho byo gufasha abantu batishoboye abanyeshuri kubagurira amakaye kubagurira amamarete abatishoboye nk'ubu hari aho twageze bamaze umubyeyi twaganiriwe umaze imyaka mirongo itandatu atazi umuceri ngo ajya wumva ukiyorosa ibirago ukiyorosa ibyatsi uba ahantu hateye isoni tuta twavuye muri bya bikorwa byanyu byo gufasha tutashoboye kugeraho kuko ibyo twe twajyanye byari byashize hmm. rero bwira abantu badukurikiye impano z'imana zirimo zirakorera muri twe ariko dufite n'ikindi gikorwa cyo kujya tujya gusengera abantu ariko tubajyaniye eh, hari abo tujya gusengera barwaye bameze nabi ariko badafite n'icyo kurya hmm. badafite icyo kwambara badafite n'agasabune rero numpamagara ufite iyo myenda ufite ayo ako gasabune ufite eh, n'ayo mafaranga aca kuri momo rwose uzaba unadufashije icyo gikorwa cyo kugira ngo aho bantu dusengera barwaye ariko tubashyire n'icyo kurya tubashyire n'ako gasabune nta nubwo azaba abafashije mwebwe ahubwo nawe ubwo azaba abaye umwe mu azaba abaye umwe mu bafatanyabikorwa igikorwa cy'urukundo eh. umaze imyaka ingahe uko imana igushyizemo impano yo gusengera abarwayi bagakira urumva ko n'iyo umuntu yaba yashyizemo umwuka ugasenga imana ikagukoresha imana mu mbaraga z'imana bikakunyuriramo akazanzamuka agakira igihe kingana umaze imyaka nk'ingahe uyu murimo w'imana uwukoze ni imyaka itandatu mhm. eh, ko byatangiye kiri muri kiliziya mhm. eh, nkorera oh, nkorera mu iyo mpano yo gusengera abarwayi eh, no kwirukana abadayimoni mhm. niho byatangiriye bikomereza rero mu icacizi ariho kugeza uyu munsi ndi gukorera umurimo nshimira abapadiri bakomeza kumotiva ati komeza mwo murimo komeza mw'iyo mpano turagushyigikiye tukuri inyuma mwarabibonye n'ejo bundi bamfasha mu bikorwa byo kugera kw'abo bantu batishoboye mu kwambika ababyeyi ibitenge bari bambaye ubusa mu kugaburira abantu bari bashonje twarangiza tukabasengera nk'uko babibonye hari uwo nasengeye igicuri ako kanya ahita akira ariko tumusubiza no ku ishuri tumuremera n'imyambaro n'ibiki agera ku ishuri ibyo bikorwa byose rero mbikorera rimwe no gufasha abatishoboye mm. urakoze cyane um, porofeti olivier turamushimiye cyane uh, mu by'ukuri ni byinshi kandi buriya imana ikomeje kugenda igaragara eh, mwarimu uvuze ngo tubahe na nimero ya telefone ujye ah, kwitanga nari mutubwiye ngo tuyitange ku mm. bantu bakeneye ubufasha bw'amasengesho mm. ariko no kuba ariya abantu bafite umutima w'urukundo mm. bwo kugira ngo n'abariya abantu bababaye bashonje bameze nabi batararya umuceri kuva bavuka batarakaraba isabune batarambara inkweto nabo kugira ngo bagerweho barara mu kiraro hari televiziyo imwe natangajeho iyo uwo mushinga natangiye hmm. natangiriye mu majyaruguru kuri sinayi tivi hmm. abo bose abakunzi baradukurikiye hmm. eh, bumve ko icyo gikorwa cyatangiye nimero twabonekaho haba amasengesho ahubwo bufasha ni zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi zeru karindwi umunani umunani karindwi kane makumyabiri na gatandatu cumi na karindwi iyo niyo nimero wahamagara wahamagara ukeneye gusengerwa urwaye cyangwa ukeneye eh, gusengerwa no ku bindi byifuzo ndetse ukeneye no kunyuza inkunga yawe igera kw'abo bakene bababaye cyane hose wanyura aho ngaho nyakubahwa porofete olivier tagushime bwana eric y'u rwanda bite urukumva ibintu imana ikomeje kugenda ikoresha uyu muporofete ndimo ndumva imirimo y'imana ikomeje mm. kurimbanya mm-hmm. mm. aha urumva ko hakiri icyizere ku buryo bose batarangiriye rimwe eh. abaporofete barangiye muri bya bihumbi birindwi eh, eh, ah, bitarapfukamira bayari bitarapfukamira bayari hari abavuze ngo amabuye ngo nawe wayahimbaza nka ririya ukabona rirahagurutse ngo riraririmbye ariko twishimiye ko ukomeje kumvira umuhamagaro w'imana kandi ukaba urimo n'izo mbaraga zose uh, z'umwuka wera turagushimiye cyane murakoze cyane bagemaye erike ntitumushimiye se kuri tabarwa tivi ndetse no kuri yero tivi urakoze cyane turagushimiye ibihe byiza ndagira ngo umwanya mbere uko dusoza neza ngiye gusaba uzamura isengesho riza um, isengesho rireba rireba aba bantu bakunda guhura uh, n'ibibazo ntibizere Mm. ntibemere mm. ibitangaza bikoreshwa bica mu bakozi b'imana bitewe n'ibikomere bagiriye kuri bamwe mm. nagira ngo bazamure isengesho ribamamo icyizere kwizera ko ibintu byose imana ishobora kubikora kandi hakiri abaporofeti hakiri abapasitori hakiri abavugabutumwa bari mu muhamagaro neza w'imana murakoze cyane mana mu izina rya yesu uri imana ikiza uri imana ihumuriza imitima uri imana ireberera imfubyi n'abapfakazi uri imana yita ku bakene uri imana yita ku barwayi uri imana yita ku mitima itize ndasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikore kwa buri muntu wese ubutware bwawe bukize uyu muntu urwaye kanseri yo mu mara ubutware bwawe bukize uyu muntu urwaye sida na diyabete ubutware bwawe ukize uyu muntu ibisazi etita eh, rabini vositasi imbaraga zawe zihirika ibikuta uyu muntu ufite ibimenyetso by'indwara z'uburyo butandukanye atarabonera imiti uyu muntu abohorwe uyu muntu umaze iminsi ari mu bigeragezo bitandukanye byo kwangwa n'imiryango umutabarisha ukuboko kwawe gukomeye umuntu wese unkurikiye nk'izi televiziyo ebyiri yero TV na tabarwa tivi ahabwa imbaraga zo gukira habwa imbaraga zo kwizera habwa imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso beresita rabine voya sinima imbaraga zawe zizura zizura uyu muntu wari ugeze ku munota wanyu imbaraga zawe zihesha umuntu kwizera zimuteremo kwizera yakire gukira no kubohorwa unyemerere uyu muntu ugiye gufasha aba bantu batagira icyo kurya batagira icyo kwambara umuha umugisha uyu muntu ugiye kwishyurira uyu muntu wageze kwa muganga kubw'indwara yamubayeho karande umuha umugisha ndetse n'iki kiganza gikiza uyu muntu urwaye kugira ngo imana imenyekane mu baganga ko hari imana ibunganira kandi ukuboko kwiza kw'imana kuwe kw'aba banyamakuru bose bateraniye ahantu mu izina rya Yesu amen shalomu Shalom uhabwa umugisha w'imana wakoze cyane turagushimiye erike wakoze wakoze cyane nawe rwanda